Cara, quando a gente atingir 500 inscritos, vai ter potencial, tá ligado? Então, mano, se inscreve logo no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha o canal pra mais gente, assim o potencial sai mais rápido, beleza? Beleza, eu sou o Guilherme Desejo eu vou falar, cara, sobre dois, três, o que aconteceu, né, tá ligado? Lavi, mano, desistiu do canal, cara. E Nelson Tech, sei lá, Nelson Tech, saiu do governo Bolsonaro. O cara tá dando muita treta recentemente isso. Tem gente, né? Assistir até o final se você tá interessado nesse assunto. E bora pro vídeo, cara. Enfim, cara, a primeira coisa sobre o Nelson Take, tá ligado? Eu vou dizer assim mesmo, porque eu realmente não sei como falar esse nome, tá ligado? Né? Sempre tem que ter um nome difícil pra falar, mas enfim, o cara saiu do governo, tá ligado? Ele era ministro da saúde. E antes de o governo já saiu, caiu fora, tá ligado? E ele disse exatamente isso que eu A vida é feita de escolhas. Eu decidi sair. Ele disse assim, tá ligado? nem eu concordo com ele, até porque o governo Bolsonaro tá fazendo só besteira. E todo mundo sabe disso, tá ligado? O governo Bolsonaro tá fazendo só besteira. E e né, apoiando aí pessoas erradas, cara. É, o negócio tá duro, tá ligado? Outra coisa também, cara, é sobre a Lavi, tá ligado? Ela desistiu do canal. Sim, ela desistiu, tá ligado? Ela excluiu o canal, ela mostrou uma foto aí e tal, dela excluindo o canal, tá ligado? No Twitter dela, ela mostrou uma foto dela, né? Tá lá apagando o canal. E sério, espero que ela volte, cara, no futuro aí com outro canal, tá ligado? Porque o canal dela era realmente muito bom. Eu recomendei no último vídeo que era é um canal muito bom, sério mesmo. Mas acabou, né? Acabou. Acabou ontem. Tá é, mano, é meio triste, tá ligado? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Até porque com quem não se inscreve, a gente vai fazer o potencial, tá ligado? E é aquilo. Vai ser épico, mano. E também porque você tá recomendando esses imprevistos pra minha gente, tá ligado? Então é isso, gente. Tchau, galera.